алайкум акфичукои марам ина тахтабозори калхозобод имрӯз нҳими сентябр куя тахтаҳоро нархоша мефаҳмем ку чихешида тахташ пир салому алайкум тоденакатинҷа саломат хуб аҳволнас ака имрӯз я тахтаҳоро нархоша мефаҳмидем чихеши сай тахта пидисатка паталог паталош нишфир рекораа мефаҳмидем ку аера сам кунем ку чихелай ки 50 ка 15 ва 5 ка 14 ва 5 чанд сума ёка 360 агар 24 гира ба арзон мешавад 57 ё 6 метра 6 метра 4 метра чанд сум 4 метра 100 ё 10 ка чанд ям 10 ва 4 10 ва 4 5 6 метра ям 4 метра 70 4 метра 70 сум 10 ва ده با چور ده با چور نه چورده با چور چورده با چور یکصد سی و هشت یکصد سی و هشت یم شش متره چورده با سیونیم چورده با سیونیم یم شش متره چند سمه یو یکصد سی یکصد سی یو پلوای یا چورده با سه این پلوای چند یم یکصد پنج یکصد پنج اگر بسیارتر بگیرم ارزان میشه آه اونو دوازده شد 12 ба чанд? 12 ба 2.5. 2.5? 70 сом. 70 сом. Ин 12 ба 3.5. Кадомаш? Ин барш. 12 ба 3.5. 12 ба 3.5? 105 сом, ин 10 ба 3.5, 85 сом. 12 ба 4, 110 сом. Аҳа. Навуш 18 ба 4.5. 18 ба 4 нем. Ҳо, 100 сум, 18 ба 3 нем. 155. Тоза пицца 15 ва 5 чанд мас? 170. 170 сумона. Не бологи а? Ҳо. Ана ки паталошни рекорд чанд ишида? 15 сумона. Хачкаш? Дона са? Хачкаш чанд мегалта? 170. 170. Не дона. Се басе? Ё чи ё пачифрана? اون هم هنش هست پنجا چهار یوش هم؟ پنجا چهار پنجا چهار یو پچ فرم انا برای تونیکا چی اکا؟ این برای تونیکا پنجا پنج ای دو با چند هایی؟ هفته هایی؟ شش هایی؟ ده هایی ده؟ هفته ای چند سو بوده نیده اکا؟ پنجا پنج سو هفتش چلی پنج چلی پنج سو بوده خوی اکش فرو رو هم تماشا کنیم شفرو چی خیشی سن؟ این پرادن؟ тамошо кунем шифро чӣ қишиса ипарадан ё ҳарчи ягана и панҷоҳ сум хуҷандӣ аст и чанд қал гарантия дора баъд 15 сол об по бузгара ягон чӣ шава вақти мех задан да бишкана вазвурад иш душанбе иш душанбе чанд сумай 47 сомонӣ иш чанд қал гарантия дора ка и қатъи душанбе қатъи хуҷанд чӣ фарқ дора акраш дуга да. А, вах, мақсад овардандаш а? Да. Хуҷа метро чанд шида? 14 ба 4 100 сомон а? Уам 4 метра. Ура чанд ба чанд аю? 14 ба 20. 14 ба 20. یو چندی شده؟ یه هم همون فلیه این شش متره شده؟ چورده با چورده سی و هشت یکسه سی و این تنکش فرو هم فروشی هم چکل هم؟ تنکش فرو هم برای یکان پتالوگ مطالوگ در میزنن هم؟ نویز پویز شده این چند با چند یک هم؟ یک با در یک با در چند سمه؟ چند سمه رنگی کبود داره؟ کبود؟ сафед кабуд мақсад ягон навес карда мебошам она мешавадбоша як бада ям навад бада чанд сума ё ҳафтод сумо и майдаш чи сиҳафт сумо сенитра ҳафтод панд сум сенитра ҳафтод панд сум 3 метр 159. Хуб, 3 метраш бахёнам канта бақотар аст, сафедиш. У ғалсай ки мекай. Уна сафетара киши бо инжа саф сафед диёр дай ку. Ту ваше 5 2 5. 2 5. Масад забор катани бошам мешава. А, ине хели тина кочан дан гла гла ку. Донаша? 2 метр? А, 2 метр. 3 5 6 мешава. агар бо бисёртар бигира аз он мешава 6 мошава айна бачаҳо бозори калхозобод тахта тамика шифотифот чизе дар кор боша бо нархи арзон арматуро чанд ҳаштадбисту5 мешавад шаш метра си сомон Çorza. Şimdi pansuman çilgisi mesela. Aha. Ne çorda hay. Pansuman sivsesi mesela. Çordaş çansın? Sivsesi. Sivsesi. Ne simuş ponza sivsesi. Kiloş ponzası mı? Hemen ne ponza. Yiyen ponza ya simu. Mesela daha. Turba çar metre çor metre. İ sadak ray. Esat panjo. Esat panjo. Aşkın tansı. 4 80 5 сомон ғавсиш бақват и голико чандям ба и чанд ба чанд панҷ ба шаш метра бист сомон ёш чи си панҷ и чанд ба чанда да да ира чанд сум тинака си панҷ сум иш чи си сум иш чи И профило чи профило? Профило метра ки, метра чили панцун, чили панцун, чили панцун. И панч ба панч, а? Панч Чанд сум чутин да? Си панч сум. И турбо чи? И турба чанд да? Чили панч сум. И хафту да кай? А? И турбо айда чи? Барой фирма мерва мешава? Барой ова мешава. 35 сома. Хуш, маҷоа кай чанда? Чилай? 300 сома.